Agurta erdi, e, gorka palazio irakaslea naiz eta e, bideo honetan erakutsi dizuet e, ba, programatxo bat, e, egia zan e, nabigatzaile baten luzapena baino ez da, e, programa bat hain zuzen grabazioak egiteko, e, pantailan ikusten dena grabatu ahal izateko, ezta? E, gainera, aukeratu alduzu e, e, ba, atal bat, parte bat, edo e, ostantzean e, eh, pantaila osoa, nahi duzuen bezala. Bideo hau ere, ba, horrelatxe dago eginda, eta eh, esan dezagun, lehenengo eta behin, hemen e, pantailan ikusten duzuen bezala, ba, Chrome Brave eta Chromium nabegatzaileetan erabildaik luzapena da. Hortaz, e, eh, Chromeren e, eh, web aplikazioen dendara joan behar duzue, e, sartuko gara orain ikusi zuen, eta hor bilatu behar duzuen e, eh, programa da Awesome, Awesome Screenshot and Video Recording. E, beraz, e, zuen bilatzailean e, jartzen duzue e, ba, e, Googleen edo DuckDuckGo eh, ozon screenshot extension Chrome, nik eh, hemen DuckDuckGo egin dudan bezala, eta eh, web storera eh, joango zarete. Eta hortxe, eh, ba, aurkituko dituzue ba, ezagurriak, ezagurri nagusiak, eh, egia zan eh, bi milioi erabiltzaileek ja erabiltzen dute, edo erabili dute inoiz eh, aplikazio hau. Eh, bi eh, aplikazio batean, alde batetik e, pantaiak handak egin alizateko, eta gero bideo grabazioak ere egiteko, ez da? Bi aukera horiek dituzue. ba, esan bezala, e, hortxe asaltzen dira hauzak, ta guztiz, e, pentsa dezagun e, doanikoa dela, baina e, beste ezaugarri batzuk nahi baldin badituzue, ba, awesomescreenshot.com e, eh, web horri aldean sartzen zarete, eta hor, eh, orain ikusten duzuen bezala, hortxe e, daude prezioak eta lau aukerak, ez da? Hau da, doanekoa, ez duzu ezer ordaindu behar, eta aukera daukazuen bos minutu baino e, laburragoak diren bideoak egiteko, grabazioak egiteko e, erresoluzioa zazpireun da hogei pikselekoa da, beraz nahiko ona, gainera amasei bederatzei formatuan, eta eta hogei bideo mm, edukitzeko aukera, hogei bideo hain zuzen e, eh, odeian, ez da? Eh, gero ba beste hiru aukera horiek dituzue, e, ezaborriak hobeak dira, jakina, baina guretzan ikuste dut e, irakasle normal batentza, edo ikasle batentzan nahikoa dela, doanekoa da, eh, eta, eta ondo, eh? E, eh, alata guztiz, badaude bai beste aukera batzuk, open sourcekoak edo kode irekikoak, eta mm, bat e, azaldu behar dudana da, beste bideo batean azaldu dudana da Cam Studio, Eh, hemen daukazuena e, pantailan e, open source da e, eta em, antzeko gauza bat egiteko e, balio dezakena, ezta. Bueno, e, Oson screenshot uh, web horrialdea uh, hause da, e, sartzen zaritenean hemen daukazu e, eh, Chromera e, bidaltzeko lusapen bezala e, aplikazio hau, oso screenshot eta gero ba hor e, aplikazioa estentzioetan, orain e, Brave nabigatzailea hau eta hemen ikusten dituzu nire e, estentzioak eta lehenbizikoa orain funtzionatzen ari dena, e, grabatzen ari naizelako zuzenean, zuzen oso awesome, screenshot e, aukera polita eta doanekoa guztiontzat. Eskerrik asko.